派顿的安全技术人员进行追踪并披露，我们会在下方贴出 b a c k s h i l t 派顿的原文链接，方便大家点击查阅。那选择这两个案例的原因呢，是因为黑客的操作手法很具有代表性，一方面可以让大家了解什么是区块链应用上的经典的套利攻击手法，另一方面，我们还将从这两个案例引出一些其他的想法，带大家继续了解链上金融。首先，我们看一下这两次套利攻击的基本步骤。二月十五日的世界中。 黑客的基本操作是：第一，利用区块链特有的闪电贷获得套利用的资本；第二，大量囤积某种代币；第三，提高某种代币交易价格；第四，卖出代币获得利润；第五，闪电贷平仓。二月十八日的事件的基本操作有如下步骤：第一，仍然是利用闪电贷获得套利用的资本；第二，推高某种代币的价格；第三，继续囤积代币；第四。 将代币作为抵押物，从某个应用中借出资金，获得利润。第五，闪电贷平仓。p a c k Shield 派顿的原文上已经附上了分析图和基本的记账清单。g e o l Tech 认为，分析图和记账清单对于刚刚接触区块链的朋友们来说还是比较费解的，所以今天我们就把这个例子来详细分解一下。我们看到，二零二零年二月十五日的套利攻击涉及的去中心化金融应用有 DYDX、Compound、BZX。 Kyber Swap, Uniswap。首先，黑客先在 DYDX 利用闪电贷介入了套利用的起始资本一万个以太币。闪电贷是区块链金融特有的一种贷款形式，无需抵押物，借款和还款所有的操作都在一个区块中完成。以太坊是约十三秒之内。这时，黑客的账户上就多出了一万个以太币。拿到这笔启动资金之后，黑客将其中的五千五百个以太币存入到 Compound 借贷应用。 借出 WBTC，WBTC 就是这场套利的主角。至于为什么叫做 WBTC，还有起始资本中出现的 WETH，这里的 W 是什么意思？我们将在之后的节目中为大家解释，欢迎大家持续关注。所以我们再看一下现在黑客的账户。首先，一万个以太币减掉五千五百个作为抵押物的以太币，换成了一百一十二个 WBTC，以太币还剩下四千五百个。另外，在 DYDX 应用和 Compound 借贷应用中，他们账户情况也有变化。DYDX。 因为借给黑客闪电贷减少了一万个以太币，黑客存入其中的五千五百个以太币到 Compound，所以 Compound 应用呢又多出了五千五百个以太币，Compound 又借给黑客一百一十二个 WBTC，Compound 应用减少一百一十二个 WBTC。 所以在区块链的去中心化金融中 g e c h e c k 建议大家把所有的币和代币们都看成商品，它们之间呢是相互交换的关系。大家要放弃钱这个概念。如果对这些还都不熟悉的话，请观看《链上金融》的引入片，节目为大家介绍了参与去中心化金融需要有基本的哪些概念。回到这个案例，第三步是要推高 WBTC 的价格。黑客的手法是用以太币来推高 WBTC 的价格。 我们刚刚已经介绍，在去中心化金融里，币和币之间类似于相互交换商品的关系，而不是用钱去买。所以，如果想要推高 WBTC 的价格，就需要降低以太币的价格。黑客用他账户里剩下的4500个以太币当中的一千三百个以太币存入到 BZX 应用。 这里黑客利用 BZx 应用的漏洞，实现了一次五倍杠杆交易，用一千三百个 ETH 从 BZx 应用中借出了五千六百四十七点六二个 ETH。接下来，黑客在 BZx 利用 Kyber Swap 又把五千六百三十七点六二个 ETH 兑换成了约五十一点三四五五七六个 WBTC。我们算一下以太币和 WBTC 之间的汇率，在这里用的是 WETH 比上 WBTC 等于一百零九点八。 根据 Paxil 派顿的技术人员，当时的普遍的市场汇率呢，其实是约 WBETH 比上 WBTC 等于三十八点五。相比黑客的这笔交易一零九点八，黑客的交易价格是市场交交易价格三十八点五的三倍左右。 就这一笔交易，就是刚刚黑客的五千六百三十七点六二个以太币兑换成了约五十一点三四五五七六个 W BTC，还间接呢把 Uniswap 的这个 W ETH 比上 W BTC 的汇率提高了好几倍，这就是推高 W BTC 的价格。我们再看一眼现在的账户情况，黑客的账户上呢还剩下三千二百个以太币和从 Compound 上借出的一百一十二个 W BTC，其他应用程序上的账户情况我们来看一下。 第一步中的 DYDX 闪电贷减少了一万个以太币，第二步的 Compound 应用增加五千五百个以太币，减少了一百一十二个 WBTC，第三步的 BZX 应用首先增加一千三百个 ETH，后减少五倍杠杆接出的这个五千六百三十七个 ETH，又增加了这五千多个换出的呃五十一个 WBTC，进入到第四步。 WETH 比上 WBTC 的价格，这时在 Uniswap 的价格呢，已经飙升到了六十一点四。所以黑客这时把自己账户上的一百一十二个 WBTC 拿到 Uniswap 换回成 WETH，也就是这个以太币啊，一百一十二个换了六千八百七十一点四一个 ETH，汇率呢是六十一点四。这时的账户情况，呃，应用程序上的账户的是不变的，那黑客的账户成了。 嗯，一千三百个以呃三千二百个以太币，另外再加上刚换出的六千八百七十一个新的这个以太币。最后一步，黑客给闪电贷平仓，黑客账户的以太币加起来总共已经超过了闪电贷的一万个以太币了，所以他自己的账户已经盈利了七十一个以太币。这时黑客看了一下应用程序的状况，盘算一下剩下的资产和负债该怎么处理来增加自己的盈利。他发现 Compound 应用中还有利可图，WBTC 是负债。 按照市价三十八点五，可以换成约四千三百个 ETH。它的资产和负债这样算一下，五千五减去四千三，那就还有一千二百个 ETH 盈利。然后黑客再检查 BZx 应用，发现资不抵债了，然后就直接放弃了还款，导致 BZx 应用产生了大量损失。 总了下来，黑客的盈利为之前自己账户的七十一个以太币，加上 Compound 应用上一千二百个以太币，等于一千二百七十一个以太币。按照当时以太币的价格是一比二百八十美元，他盈利了三十五万五千八百八。这个过程看下来，黑客利用的是 BZx 应用的 Margin Trade From Deposit 这个代码漏洞逻辑。在 BZx 应用使用杠杆交易功能呢，用的是一千三百个以太币借出了五千六百三十七个以太币。 而且由于到最后，资不抵债黑客直接就放弃了还款，导致了 BZx 应用的损失。另外一个引人注意的是，黑客是利用闪电贷筹集的套利使用的资金。那么它闪电贷，我们刚刚一开始已经介绍了，是在短短的十三秒之内，在一个区块之内发生借款和还款的无抵押贷款。所以整个利用套利攻击，并且套利成功是发生在十几秒的之内的。所以说，黑客的技术还是令人咋舌的。 这期节目我们先看第一个攻击案例，在下期节目当中呢，我们将详细分解二零二零年二月十八日的攻击。欢迎大家继续收看，我们下期见。如果你也对区块链感兴趣，或者对这期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。